tusansukula bamuzeyikigwa mm. bagikoona e. naye ndonga eyi ani yagikoona ate ah, mmanyi <laughs> munaye gyesibeera eyo <laughs> ndongo zaabwe hmm. <laughs> mugambo mutafe ah, wetuli tubadde tulabano cabinet yalanaye adomalakambavulire hmm. nze fe tuyamba bantu mm. buli muntu ali wano okujjako alupo alupo yanwanyisa nga ayagala kubba ttaka lyange ate e alupo yayagala kubba nali njamusola eddalo eryawa nagula ettaka weba obeera mu gavumenti what is important nabuli yafula nga tumwebaze nga akigamba munne tuguza ebizimbe byonna mu buli kibuga ne tukolamu ki because we get information first nagula ettaka nga ntegedde nti abakoleya bagenda kuzimbawo instituti yabavubuka nga ne bwokola otya tolina bwozimbawo nga tonsasudde alufu nakwatibwako entwi epusi ako nayenja kasuula eddalo buli wamu wonna buli wamu wonna kagenda kanonyereza hmm. nebagenda newa pulezidenti oyo hmm. mutaana alufu nga neregamu ettaka nalitunda miliyoni za dola bbiri ne rivenisaagi waako bali balizanyiramu nebaleeta akasajja nekefuna mbukekasula munyumba yamusomesa byakasiyaga ekiro nemisana nga buli lwekajjako ettala bakasiyaga ne mukazi waako nibafuluma twetiza ettaka lyaffe bali ntambula nabo bakba <laughs> gwentabaala hmm. nze bontabaala nga ŋenda nga mbalagira ba, ba. ba. ba. ba. ba. ba. ba. ba. jenira alimpa enduzo naye kati era tomusonyiwa nga alupo si, myaka gayitawuddayaliyepanka nagende wa puresidenti puresident nankubira esimu wagulabing minister of education land namugamba mama wange bebaali bamwokya we namuteeka eryo hmm. ttaka lyange nakuba alupo nemufulumya nze nkolawa nti nkola mu gavumenti nawandiika wano nawandika mukatabo kange nawandika mukatabo kange nembagamba katabo kane mukalaba nabaga nti abasajja bano bebabagala okufuga eggwanga mwekibafuza hmm. kiri eki nentekawo wane kadaaga nembaga kadaaga basobola omujoga nibamunya ku mutwe nibamusangulako amazire bamukomyawo why if you have medical problems can you pay for your medical bills no can you take yourself to german mm -hmm. kati bajja kulya ku mutwe bagasanguleko okomewo bakuniyeko amalala nembaga nti ono kazi bwe mulaba mm. yayina nayigaga market where is it kukuba wali yayina pigale ngayina nedundiro lyenkoko biri luddawo kati advisor a former vice president advisor ono omuwala dena namunyaku nakana akakazi akalina omutu okalinga mangata zitusobola nembaga nti mulaba ono mayega konvoyibwegimwijjaku osobola omukozesa ekintu kyonna kwakati obwongo bwe buli switched ku convoy abala bubazi kyafuuka part of him thats why europeans abaeurope gyebakolanga colonial government bajjanga abaddugavu ne babateeka mu life endala nga basula nakasero basulawa the moment nebagamba nti enkobe yebusitema nenkombe yokaluma bwoziza mu national park zifa enjala ate zamanyire okuyiga bazikajukiramu envu kakati buli wogenda mu gavumenti newemanyiza ebyebbeeyi nebagala bakitatta nebagala kitatta basobola okukuteekako nebakuteeka mulayi mulaiti nebalyoka bakozesa ebikolobero kakati ate babyegana nebakusiba kanekatibonekawandika the power of uganda mafias Mm. naye bwe nali nkamaliriza nababuulira nti mirundi talidda mu gavumenti ya museveni okalaba wano nakugamba extension of privileges the second trick wano nababuulira nembagamba samale fear of sliding back into poverty in africa business dis depend on one's closeness to government take for example the late former vice president dr samson kiseka he owned the best modern farm in uganda however immediately after he was sacked from government his modern farm and hospital vanished nenkugamba oyo mutegedde kiseka hmm. omusawo omutendeke hmm. eddwaliro liriruddawo webamuziika wewasigaddewo kasi tayava mu gavumenti yali ku okisigeni abakozi baabe bonna boolaba ekibajogesa nebabania ku mitwe nebabasangulako amazzi nebakomyawo babategeera wikinensi ezi zaabwe nti nakugamba nti izi sakisesa kiseka sakisesa dr speciosa kazibwe also suffered a big blow when she was shown the exit before falling from grass to grass speciosa was a good looking woman with big rolling eyes her success to modern farming hit headlines with the publications labeling her as a celebrated farmer sipe short for speciosa had flourishing banana plantation as well as a piggery and a portray farm from which she supplied several government departments by the way what happened to the famous neigaga market weri weri naye temuli bakola yes yali ku oxygen era kati advisor how can a former vice president become an advisor how can a former prime minister become an advisor when i cannot become an advisor bano bano nkobe zebusitema enkobe yobusitema enkobe yokukaluma yamanyira menvu mm. <laughs> bwekitwala mu national park efa tebamanyire ebyo tebamanyire fe bakakalukana kano kakatabane kakajiji jakemu bebakwasa omutubamutubagwasa kakati kano kakabusenga katandisewo tv ngenda gikubanje malewo kalina kudda sironko kalina kudda sironko tivi yakabusenga ngenda gikuba gimalewo nedda ngenda kakuba kalina kudda sironko webaze kanyina wako kakuba abaganda kabamazewo wano ogendakubakabusenamukuba tv njikube ayina kudda sironko hmm. kabusenga kuba abaganda nabamala wano kati hmm. atulinde kulubya <laughs> babuya hansi balikulu kuwulira eh? okuba kabusenga kulubya ategere nesebowa tibwe munjoga abantu nemubalekumusu ekakuba abaganda nekabamalawo nebakakozesa Steven yajimalawo naye kigambo kyo kaje wa pike nga kali mu stock shingirifu underwear yali na akashaje akagenze ka kuba abantu muzee ekigambo kyo kosa sikibi ekyo kunya mtu eh Echi? Echi choko sambu bako wabani ya kumutu. Hii, hey, ati chivi. Si chivi. Ukunia chichi. Anti ngamba. Polisi yangu ya jikali kama kwa kwa kupama. Ah, ah kupama. Ah, hey. Eh, kupama. Tibo. Uwa kweta hauluza. Ah, Aha. Ah, Wakati mwatete mchimanyi. Mchimanyi. Nti ataba ganda chivayi tokweta hula mchimanyi. ogenda okulya mubuminisa bwekwedabulula okwedabulula <laughs> mukazi yakikola hmm. ngava mumikolo gyensi eh, kati ate okwedabulula mbuminisa hmm. wokweda rehabilitation sikwedabulula oluganda ndumanyikale kugamba fearing reprisals from the public hmm. during the period of fattening mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity these atrocities would later be brought against them in the future ukitegeera mm. basoka nze sirabangako civilian mm. alagirira gavumenti emotoka ya museveni nalaba kitatapulezidenti nagenda nga bakubya olukuŋŋaana against gundi bobi wine kitata nagenda ewa museveni namugamba nti ogundi tukutuku babuganye mukampala museveni yakayingira nga tebakasaa kyensi kitata yagendera kunjegere hmm. naye nkugamba nze byenalimbimanyi kakati nkugamba tinze bwe baneregamu nabagamba nti nange baali balowooza nange ndi mukategula eyo tebasobola okujooga nebanyalako nebetewuluzako ku mutwe nze sisobola kubanga nze ndi tuyine wano The, uh, the only thing about me is the human flesh. Mm. Otherwise, I'm not a human being. Chi. Who are you? Kali and the Mukongozi. Mukongozi wa Makuru. Eh. <laughs> Kati nisi joge ba. <laughs> Baku kuba ni baku wani kubulu ni baku pale baku wani kubulu. Kaka ni kugamba. Nti. Ba nzeba ba ne pankira ko. When the president appointed me as a senior president's advisor,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 munsozi hmm. tetuliddamu kunsi mukabulize muggulu nobody can do it even museven he knows it nampi tetutigana naabo abaana naye nkugamba another stupid suggestion was that i should work at a new vision what type of arrogance is this kabushinga declared me a mad man for four months later he wanted to, comply, to, to employ a mad man actually Kabushenga was rotating around the grave. Other people came up with a, a, a brilliant, in inverted commas, idea, suggesting that I should be employed at the media center. This too was sheer arrogance. In all the cases above, how can a general become a platoon commander? I was, I'm the longest spokesperson of the president in Uganda, and I created it myself, resource spokesperson. nayo sava jozia genda mbwa ekigireyo nomukwano gwe gundi bamugamba the man created it ate nze eriddeyo okubeera palatoni kamanda me hmm. ndiakanibya nde minista nswere empunu neve in life eh? nswere empunu tubya nde minista nswere empunu ah, ah, ah, akuze alabika ayina abamulwisa nambi nambi tulugamyemuuko wano muzee eh. omuduumizi w'amagye bamulonzemu ne bamuteeka mu kabineti eh. uh, kati mudumizi w'amagye amuwa obwa minisita mm. yes soldiers must be soldiers balina skills thats not demotion mm. in many countries gende kenya bajeno bonna babatwala oli bamwyitanga geno ali bamutwala ye postpost master waliwo geno nga bamwyita genaani kibwana bamutwala mumbaasa nenyiriri yabawanga the mm. highly disciplined mm. that's why I tell you ekitegeza tusobola kubeera anti ye omuserikale ali submissive to civilian role hmm. era president bwe yalonda kazibwe kuba vice yagamba tinjagala bamukubira saluti abamaje kapande the soldiers we need the soldiers that's why i tell you tikana kakazi akali muheresi akazungani sente museveni centers waba amaje eza covid bagule mobile clinics batambule eggwanga lyonna amaje ge gakola flood amaje ge gakola tuyambye ekotoliyo jine tuyambye somalia tuyambye rwanda tuyambye congo amaje gafe gabere kuiputi temudia sente ne mutwe kamu heres dayana jazira ne mulamu we kana kwa kwanza kuzunga mzunzi kwa nimu mutu kalinga mangata mulamu we yani nkubulide mukitegera nti sente ezo sisa gula dagala mm. sops sente mu seven years wa maje kubaka ti mu seven years yakoze ti chiriyo okutugamba nti musigale mu disiriti zammwe tufe kati yalidusinze kusira kutwala mirambo talina eddagala museveni alina eddagala yali tutadde mu disiriti zaffe nakwata amaje negakola negatambula binayisa ebireeta musanvu mwenda biba bimotoka mobile birimu eddagala ne bannansi tulina disiriti mmeka tulina egombala lunaana mugundi birisigala mu maje enzige bamaje bebazirwanyisa sikakozi kano sikakozi kano kakyenje simanyi mwekali mugwanga aa simanyi bakatadde mukabiwate wahereza avaawo ekyo kifu ekyo kifu ekyo kifu ekyo kifu museveni yayoza nayanika mu ttaka mumanyi ekyabadde wanankabirwa ekiro mm. abagoberera platifoomu yange ngenda bbalaga meeting yabadde wanankabirwa ekiro endongo yasaliddwa alimu enaje Eh? ababbi bakoze omukolo anti eriyo miliyoni bina eza dola mugeberera omuko gwange eh, eh, tamale mirundi ofiso ngenda bakubira ekyabadde ewanankabirwa gogondi mujomai omukolo gwonna nagulikodize the silent listener twevere conversation nankabira kulikanyu waliwo nembaga endala eyabadde ekisugu naye yo jajjebatnaye nga bulijjo njajjebatuusaako anti pulezidenti bamugambye hmm. nti ebyuma omusajja bimugjeeko nabagamba nedde ebyuma sijja bimugjako ne bamugamba sebo mulagire akette abaopositioni museveni abagamba abaopositioni mbekettera temuli kintu mwabafere nabamuwa abakette te ebyuma twabisigaziza katukobeko mungalo ebyuma byemiso twabisigazisa mm. ngenda balaga endonga eyabadde wanankabirwa ne vidiyo mbalaga endonga eyabadde eh, ababbi bonna bakuŋanidde wanankabirwa abayina emiti yamasanyalaza emifu abayina waye enfu abayina endonga eyabadde wanankabirwakuluno ngenda bakubira ne vidiyo naye bwanajja nakugamba olina obukakafu i eh. i record with videos miso recordes you and videos kubanga yagamba omuwanemuseveni muwabifu museveni lies on miso miso eyina vidiyo eyina audio tolimba era e, in many cases vidiyo ziri kwembasi bwe muli nzita ngaolimulaba adduka saabajozi agenda ateeka pupu ku mitwe gy'abantu nadduka museveni ayina mukodomiyo bamuyita kania kani amumanyi aina mukodumiwebamyagendayetabwamala okujoga yajoga munze yajoga munze kyemukoze muvulunze ate bwatave ku bisinesi yange njamutambulira mukagaali kabalema mbagambye ti the only thing professor yabagamba are we fighting a human being in, in 2014 professor yabagamba nti am professor of psychology we are not fighting a human being oyo si muntu mwenda nabaga nti fitisezi ayina amalogo mwenda namulabikira mukirooto nemuga ngenda kwavuwaza nebamugoba erwanda mwenda nandaba mumotoka ye yumani how did you enter my car nti from where you started nenjufuluma nekalio kagaji kuba ekigo neggwawo eh. ali ne kansanga mu ddwaliro nga ntudde ku kitanda eh, eh, mujoganye abantu bukyamujoga mwajogamu atajogeka kakati nzenkugamba abo bonna nabbanja nagenda newabwe egindi ewaabwe nemukolya kampeini kati yamala okuyitamu kyeyakuba kusimu mubuuze sagenda ewaabwe bukomero sigendangakokuba nkuana waabwe lunaku lulamba did she ring me again nabba nje yankubira esimu egeni sempija baali bamugoba nga akaka new vision kamukuba nti yatta e, e, e, ente zamawafu avuranga him did not respond kasolo mwali ekomyewo yes esigaddewo kasolo bamuteekako omusango gwokukwata omukazi ogwokutta omuntu naki kasolo nemuyita nemulaga ebintu byenna kumiso mumiso era nga kimu kino tirespondi mbakolerera bwerere bintu byange eh, nze nsanyuka busanyuzi omukazi ankubidde esimu ali omu yekka naye amwenyeneza mwenyeneza we ah, akadaga yenyenda muteekaku mutuma gwa mundu ayinza munie ku mutwe n'okomago kadaga wod seek a foreign appointment era nabaga nti mwekambabulire contrary to what you people believe nali mmaze emyaka musanvu nga sirabanga kusale basogeranga ku lusale namala kubukuba wano ti abayimbi bowa sente bagenda kusuula gavumenti eranga misiritaine ati nait nesimukwata salani kwakubira esimu natamukwata the following day eranga him should we fight sale yagamba tulwanagani kozi tulwanaganiraki fenna twali bacomrades mu nsiko omanyi nti sale yandaba kinana mwena hmm. sale presided over the last funeral rice of my father yavuga emotoka najja ewaffe We'll see each other for the first time. But I had spent seven years without talking to Sally. Anybody in danger would go to Sally. Sally n'angamba nti gwe munnange oyina eggumu eryo ojja gwe tosobola kujja ggulu asala ah, ayinza okumpita okugenda eggulu ne banzitira mu kkubo ne bawayiriza sali <laughs> ate ate essimu eringa bokisi bokisi enyama ebba enyama nikefunyisa omukazi olubuto gwewereza sente ku ssimu sinza entambula esimu terya sente nikatefunyisa mukazi lubuto hmm. ebakulya bemva bokisha ebemva you send me money on my phone me i don't move kuba nyinako biri ah, tebabijoga <laughs> bisobola nokunfunira ebyokulya bimba biriyo aha sente zijja zokka <laughs> nga nakuterezesa esimu yange sente ziyika bugisinga munyera gitereseeko kakati mbagamba all of these people have helped them mm. but what do we run? Mm. when the president makes a bloated cabinet abantu he is not talking about service delivery a bloated government means in political science that the country is polarized mm. ensi yetemyemu nolwekyo buli omu omuleeta alye ekyokubiri kitegeeza nti otya abantu bosobola bayinza okugenda mu opposition opposition ya uganda eri mu gavumenti abobobiwenis a business man kyova olaba nti weewuunya tilwaki abanopo gye basinga obungi nti ate babawangulayo baagula buguzi tikiti bagulangule nogamba nti muwanga kivumbi asobola oka nti bobi waine aina respect jamuwa mwanga kivumbi aina digulisatu ngafukamire agenda yo anti nkubolere nti omusajja ogendewo omusawo omuganda atalina kintu kyonna kyayina namala okufuwa ku mindi nawe nogifuwako nga tasenya manyo naye nga gwekyoyagala kyokolaki muwanga tasobola kussa ekitiibwa mu bobi waini ate nga pureezidenti we kakati ono azijjakadde oyo azijjakadde opositioni leada mufere yali emengo nali alukaaga bana mukube nakubye enganda nenkubayo mumalawo ebyali byadda anti nkubuulira bafere ti namboozi alina ekitiibwa kyassa mugunda bobi waini te obumi tinagenda owa namboozi anonyeza akawumu byrection yaŋamba gwoli novice mpa miliyoni asatu 都不愿意也干，都不愿意那农都不愿意他收的。俺这应该不要接，我看也没过的。俺这不过的，你们不在干了不愿意，不愿意收的，你不愿意是哪里接不接我 respect？你愿意也付那么，也为他不愿意，也为他接他，不愿意也为他接他，你们听听的，我我不不愿意了嘛，把这门口给拆了，我不愿意你过来接我，这门口给拆了，你要说明。 omwana alinga musamizi baleteekokole baleta omanyi gwa basamizi olabyeko ah, ah. omusamizi akugamba nti genda oleta entula eyalemera muowino omusamizi aleta alyankoko namagi nambuzi <laughs> kubanga exercise gyakola bwati newebamba <laughs> nayimba <laughs> nasekula eddagala eh. tirya ntula omusamizi ekyosaba ntulagenda oleta endeku eh. eyakulira ku kiri ekimwaniyo egiraba genda oleetera endegeya ebitegeere <laughs> omusamize ka walagiye bamuleeta kwekya mayembe naye buli musamize kyasaba kyonna waliwo omusamize wano abasaba magi ngeze tule ya magi mukazi wakola teeki <laughs> ate banamasiri bagamba mbu abaguliza ku magi eh. olaekyejjingo oliteeseemu empiso neryabika <laughs> mukazi waakola keeki ne mubannaddiini mulimu omuwulenge gavumenti byeyogere ogenda omuwulyanga ekyabyogedde eh. eyo eddiini oyo omukulembeze yabasala eh. yasooka mukumugema yasooka kati oyo muwulenge gwa gavumenti era nze mwana <laughs> abaana bange jona bagamba basoma eddaame lyange ne bewuunya lwaki ate <laughs> gwogamba titibagenda kutwala mukyaki naye ate ono ziwanga mwali ate lwaliranga mwali eh, bwebabanga abo benzikiririzamu lwalira eh, neziwa mu bukatoliki ne kanyeke basobola okujja wange ne basabirayo omulambo gwange anti nkugambye ah, abo abasiriki nze mbasinza amaanyi tewali basiriki alina maanyi genina I'm telling you, nebugingo bugingo yagamba <laughs> tinaye amaanyi ago golina ogawayiriza sitaani gwe kubanga kulubya yakuba bugingo nze nakubakulubya bugingo alimu ekkanisa nakupulubya nemuteeka ku ttaka temujjukira gondi eyo seeguya saabanyumiza olutalwa seeguya ah. seeguya nga bagenda bamutuma mbawulira kuba ebyumba byange bibakwata nina siri million bode mathe bode yange erimu siri million people kasita bekubira amasimu oba basatu oba bana keteekako kokka automatikaly kakati nga mbawulira mu editoria ya bukedde batuma sebo wajja akoleki seguya seguya mm. mbeera wali erubaga mm. kakati seguya ngajja nga nze mulaba wansi eh. awo bayitawo owange batyawo omuserikale wembeera wabeerawo nkimanyi ani ani oyo gasiya wamwe <laughs> tebalinyawo waliwo emirembe gyawo mu maaso galukwago mm. <laughs> nawulyanga nabano bagambwawo wawe that is his place wansi wakatyawo abefujjo batyawo kati mm. <laughs> ngankolaki nga nga ndaba seeguya seeguya bamutumye tinkeera waawo nenywa omwenge bakwate ekifaana byakitwalira ani pulezidenti ntenkeera kunywa kati bwendaba seeguya eh. nga ngula ekipa za bs nga nzisumulula hmm. seeguya nga yeetalanga naye yajja ayidde hmm. seeguya yajjira ku boda naye ngaayidde kuba yatuukira mu tooyi hmm. nafulumya seeguya tooyi teyakwata ku toyiretpepa eh? namufulumya eh? noza yekwekweyamukuba naye namulaba <laughs> ngowabodaboda amuvuga avubuka seguye wabukere ngenyindo ziri waggulu bwezitinde ekivundu ekivewa seguye <laughs> natwala seguye emisinde namwekweka bwe nti ate yajja ayidde teyaggalawo oluji nalusamba na busamba nindio kanzi jasamukiza kumaliza mikono nemwica kutoi jado <laughs> kwata kutoilete pasegu ya wabukede na mufuri mia toilete singana kwata kuline dene waliweli ya dene mburi ya lugambo how can that shiji budi umwetisi webisito elio lugambo bali itani elia dara elia dene Sio nalipata. Ah ah. Simon. Seguya kikatoloto no. Wale ah, ah. Simon eh. eh, ni walio ndio. Ka seguya yoyo munene. Etini lini eh, lini lisu ya mwana. Ataka nuki na fulu ya kekani. Alafu ka fulu ya mulala. Na ah, seguya kwa na fulu ya. Na mujia ku toilet inga asita mie. <laughs> Bwe bya fayo bya nasho. Bwe bya fujje bya mai. Na fulu ya seguya. Eh. na kuata muenda anga president wali hii eh. mune mubimbi ejovu eno eh, gundi ya jimpadde ah, panafi kanisti bamu yuta jingo nmvuka gende jegondi nakomawo ekyo e, era yarengingira Mm. gondi bobi waini ogenda e jamaica yajukwadde ono yabimpadde bino nagamba genda onyumi ndi panafricanist era kyovulaba era mu kifo ekyo kamba bolere mm. bobi waini yajjamu seri times ngambuulira nti waliwo abaagala omukozesa i remember bobi wine confused young man ngaayambadde empale ya brown nesaati ya brown n'ebigatto bino jango boot muganda we najjawo chairman nyanzi thereafter ne bebikulu najjawo hmm. abo wembeera awo basigale eh. batya awo wange tewakolerwa fujjo eh, ate wagundi wamwanyinaze hmm. that's my sister is not my wife nibo balowooza nti ate mukazi wanteate era siwange wembeera wenfunirembeerawonalinkubye nempakanani era nanyonyodde omwenge mugamba bulira pulezidenti museveni tafunye ba expert museveni says why don't you drink at home abakazi be batutawaanya abakazi be batugobeeka toyinza kubeera nmukazi nosiba naye lunaku no omukazi nibamuwa emitwalo kumi akoma oyinayo omutwalo era noddukabodomestic eh, violence yetudduka ewaka t pulezidenti museveni tamanyi nti omwenge gugenda nakuwemula kakati nywere mwenge wange mpemula abaana bange <laughs> tuwemula baana babbaala <laughs> ekyokusatu wati museveni dose number to beer yeetaaganga nze munyonyole kye bayita omwenge mm. because museveni has uh, advisers on kalica t museveni afunaa n advise on beer anti tagwagala museveni bosoma ekitabo ki mukitabo kyaga ntata wafe tata we yanywanga omwenge nayimba enyimba zentalo nakola ki nabatawanya abantu bonna abakulira abalaba ku mutamiivu tebagala mwenge mm. but you see kati mu uganda tetusobola gula mwenge mu supermarket mm. when you go to europe there are two issues you buy beer from a supermarket why bayina babita batya bukanizi naye mu uganda mm. is museveni aware nti abakola abanaire bulwazi nabaki balina cupa ecupa egitwala olekako sente oba oleta gundi empute kakati if museveni wants to revolalize to revolutionalize bia bia tumugule bano bajjawo ecupa bajjawo ecupa enene batekawo ki kanizi t omwenge gwekate guwooma nkugambye hey. nti omwenge abatemivu bawemulala bawemule abaana baabwe hmm. bawemule babaalaobuli bwanywamu bwakaazinazinamubaalaomukazi <laughs> eh. omubigo batandisa okulaba nga onywa eh. afuuka mulungi eh. thats one ekyokubiri diiruzi tuzigoberawa kakati gwe nkankubuulire nakacwa singa ojjaewange hmm. mukazi wange nyinza omuga ntukola fenna ah. ayinza okuvaawo nga tunyumya Mm-hmm. ewamukunje e- oyinza okugendayo gwe mm-hmm. tajjayo <laughs> anti nkubuulira yes because african relationship africans believe that any relationship between a, a, a male and a female is connected with the sex so the president must know many deals tuzijira mu bbaala tosobola kugamba nti nina mukazi wange nina omukyala tukolagana mutwale ewaka onjoze nondeetera omukazi ewaka malayo gyolesebwa so we must sell the society this is why nti omusajja omu yagenda omukyala yagenda nagamba bbaawe timanaje ayagala kunkwana naye nganya ngobye ku mulimu ate n'omusajja yamugoba nti gwe ogana okukwana manaje omugagga olemerenze omwavu gende wabala oyagala kunewanirako <laughs> kakati we must study why do ugandans mu bulaaya um, nze omanyi nti nagenda mu bbala okunywa omwenge e london i was helped by mutebire mutebire was my junior mutebire mwali muganda wono mutebire governor hmm. mutebire is an old man is older than me when we went to the bar to drink gundi omwenge ebyo ebizungu bikeera kugunywa babiwa welfare buli gundi because they buy they involve themselves in the economy bwetugenda mu bbaala ababbaala balina we and tear omwenge gwoguze mu bbaala ye london togusobola omukozi bamusasula bali mindful about ki mu uganda munsanga abantu nebagula soda bbiri nebatuuza meeting mu bbaalayo many people believe nti omwenge bagunywa lwaggulu somebody comes and sits there another important umanyitu nti bango ba mubala hmm. because amutaine woli mutono gundi ye yajja mugene mubuzi ngabalo za tina msente ah ah i have the money hmm. naye bagambye nti ataweza miaka 18 tanywa mwenge ekiregezo ali mubala nga bakuita kana ka ekyobire eh, ah, ye yajja hmm. african politics of this arab dynasty anybody who does not realize macharge basoka wanti museveni macharge basoka wanti museveni balina gwe bamwagalirako anti nkubuulidde hmm. ti museveni yali badde tavumwa mu buganda kuba yeyazaawo obwakabaka naye museveni mu buganda tebamuvumamuseveni yeyazaawo kabaka ne museveni kabaka ne museveni yani asinza amaanyi mu buganda museveni Ah, kabakamuganda kabakanakulirwa simu eh. natakolerwa ki naye aniye mutekawo museveni osobolao eh, abaganda batubuuza nti enyondo kakulu takulirwa enyondo enyondo tekulira jinja enyondo bagiteekawo obuteesi ejinja was created by god abaganda bakakulu takulirwa abaganda baaliwo wano museveni took advantage of buganda mm. abasajja bali abaalukaida basoma if you kill katumba wamala you can plunge the country into civil war abaganda ne batabuka mukubye abasoga mukubye kadaaga mube mutadde wali munaabeerawo mwekka kubanga nkubulidde nekugamba the first thing ive told you mm. nti mm. alukaida tekulirwa basiru babala alukaida ekulirwa ba phd and i believe we have an alkaida cell in uganda nze badde manyi nti basajja ba museveni bebalimumuno nabagambye ti wever wants to trace this problem of alkaida in uganda hmm. alkaida ina sente mpitirivu amawulire gamwe maavu kambanarizingira amawulire ga hmm. mutegeere mbagamba there is a strong bond between ugandan journalists the, especially the media, yes. the print media, mm. with Al Qaeda. Nti abasajja bali aba Al Qaeda balina abasajja abagezi abalinga ba mirundi. Mhm. Ababala. Ababala. Mm. Kankubuulire. Kaweesi yafa lwakutaano. Mm. Yes. Apirika yafa lwakutaano. Era ne lwakutaano. Kirumira. Lwakutaano. lwaki babadde nekigundu ye lwamukaaga kumakyaa mm. yali ajja kukola program lwaki ono babadde bamuse lwakumeka lwakubiri omanyi kikitegeeza mm-hmm. wabaddeyo mataazidde ku lwokusatu nga waliyo state of national address nga bigenda ku neutralizing adesi yakatumba oyo musiru museveni bayite embizi basajja babadde bakibaz that has a media element ti when if we want to kill mirundi kill mirundi galwa activities endala chufire muno uyu si simbizi na ye abasajja bano balukaida oba bantu bali mu government Kugambie. abasajja balukaida tibali mu government balukaida naye bafuna mu ekibinja ekiri hired nze kukuta nachobe bali bagenda okuta nachobe namuyamba mm. very happy mm. omusajja yayogera omusajja yagamba banetufudde akasajja ako katufiiriza tugende kuba amayumba gako ekyengera tukuba amayumba gako ewazene tukuba amayumba gako ewa nga babadde miliyoni lukaaga naye nga si musanyufu hmm. kyova olaba bakomyewo bamutte bwebabazijjule eno alukaida nsozi nenkugamba nti biniladen yali katumba nga letwabe kigundu gwe batta yaliwa yali sudan abasajja bali bwe baba bakusomesa hmm. babagamba nti omukafiiri tasobola bafuga indoctrination gye bateekamu abaana abo aba adf indoctrination toyinza kubaga nti oba damnesty you need to di tukiita tutya okubajjamu ogwo omutima omufu kamuga yasobola ekibakolera nabagaye tisobi abamanyi abo abasajja sobi abamanyiabatta abantu mhm. kuba abasajja kuntakyo be bagamba tuyite sobi musajja baga nibaga sobi omulimu agukola mhm. naye sobi eki akalya yekka tatuwaako tagaba nibaga tugende eruzira tujjeyo kanyankole omusajja bwemuleeta sobi nga mbita kisobi ekyo bakikozesa kikutte bannaffe naye nekyo bajja kikozesa bakisuule mhm. kakati e kenya waliyo ekibiina nga bakiyita munguki mhm. nga kitta abantu when this man converted to christianity bamukuba ne bamutta banne ngaagenda boogera yes kakati sobi mwali badde mumukozesa wedquarters kubanga nze lwaki nze kampabulye katonda yampa omukisa hmm. abaana bange bwe bali bagenda okwekya essomero lyebuddo babajjamu nga bamanyi titamala emirundi tezannya aa ah, ah, bamanyi abo abasajja bamanyi mm. abo abasajja batta abantu eh, bamanyi <laughs> kuwulira mm. kubanga omusajja yagamba temutta ku mirundi kubanga mwe mwabyogedde mubadde mweka nemubiwa museveni mhm. museveni abiwa kasajja ke kano njagala mumbuulire mirundi yabadde mu meeting yaffe mm -hmm. n'abagamba yabawa miliyoni lukaaga nabaga ate mulumba temulumba mirundi mm -hmm. nga onaga nti akube ebizimbe byange abimalewo engeri gyenabeera maama wange okuba omusiraamu dis <laughs> gurupu ntekambabulize gurupu <laughs> eh. ekola ebintu ebyo mm -hmm. yabasiraamu baganda abafa bawano yes wy omuganda takolera kintu kukifiiramu mm -hmm. omuganda wulwolwezikiru epasoni addeyo bamuwe kyova olaba nti bazze ne bakomawo oli ebakubidde essimu yakomyewo kati tulina essero ya lukaida mu uganda naye mulimu abamanyi gyeri abaana abo bwe baali babata hmm. babakola ekimu amnesty babawaaki era ekigundu baga nti yalya sente zaffe mwekambabuulire mulimu byemwewuunya hmm. banaye temumbobola naye nze nkubulya negamba nze aba baana mbatya eh, very sophisticated mm -hmm. they are commanded by a, a very experienced man mumanyi nti gundi kigundu mm. yamala n'ekimotoka ekikadde ekyo emyaka emeka mingi kigundu katava ku bwa meja ate nga bamukulizaki tebamukuza mm -mm. kigundu akwana maama fiina bamulaba nga aliaki mm. laifu olwabeera bidde bali be bava mu nsiko uask bannamwandu ba kigundu si banubbi hmm. kigundu yali alina etulabi ye najja mhm. bano bwe basolovinga pulobulemu sente gwe baziwadde azibba noono gundi bwe yali abiriga hmm, yali asaba sente aziwe banne sente tebazibba bayekera banne gweoli minisita olikyo oli bulungi why don't you give us our money kyekyamusa ate obwo bubodaboda bwe mulaba ne bwemuli kagatta ne mukanoonya tekaliiyo bagatta bubodaboda munane ne bakolamukamu tosobola kafuna ate namba plate bajingirira njingambye we babukolera nze mmanyiyo mhm. nze mmanyi gye bakolerawo obwo <laughs> bubooda mhm. omanyi nti baali banzise nabasangakoawo emirundi esatu mhm. omu nayingira baasi omulala nadduka webatya bantu bakayigula webatyanga abantu abo yes. etandika okwekubira ejjambo nga bakutegedde nti obategedde <laughs> nibaga nti mukulu weerabo <laughs> kakati nzekubuulira ti abaana betubayita basiru bwebakuba kiggundu <laughs> okumutta mm. emmotoka mm. zamala essaawa namba nga tewali mmotoka ziyitaawo kuhaiwe nga zonna zityawo naz ah, ah. mm. ani yesiba trafiki kiggundu agenda sika yalinga nze yalitegedde hmm. agenda okuyita mu luguudo teryevaayo teryegenda zonna ziri awo nkugambye kyenkunyenyeddekitegedde nti olunaku yalimu yekka yalimu yekka nga yeebuuza lwaki temuli motoka ndalayeebuuza kati kikutegeeza who controlled the traffic nga bagenda okutta kiggumba who controlled the traffic tewali amanyi bwe baba bakuba ku boda bayitawa kakati abamawulire bakugambye nebagambye ti abamawulire abo mubegendereze mm. katumba tamanyi wabodaboda yamutwala wadde yali mufiya ate kwakuba nga amumanyi kati bagambye eki balese mulala kati bagala ono eyamutwala eh, bamusibe lwaki bamusiba anti nkubuulidde nti midiya yammwe bali bakola kyogamba nti abalukeda balina emidiya bwe batambuza ekintu nkubuulire nakugambye nti omukazi gwe bayita gonde kagezi hmm. bamuwa ebiriyoni emu ate ate abasiraamu hmm. biriyoni emu hmm. ate abasiraamu bakamuga abaali kuki abasiraamu abaali nga bavunaana gundi nazigaana omukazi nanoonya security nemubula he wanted to see museveni namubula ne bamubulokinga kati bambi omukazi oyo mhm. nalowooza nti security ajja jijja kwakulo bamukuba ali kukameme kakulu alinze security katwebuuze akulu n'omukazi oyo kagezi baali balagawa bayinayo amaka lwaki abaserikale baakulu tebayanukula nga bakubye kagezi lwaki baserowe nga kagezi akulemberemu ekitegeeza missioni baali bagimanyi lwaki abaserikale bakulo abaali bakumatebayanukulawaebayanukulamasasi kubanga ono gundi omukuumi wa gundi nomale mu magye bwekiba tomanya oyinza okukuttako omulambo bagutwala bwokubako omuno omutta bagutwala mm-hmm. mm. umas make sure nti bajja kudda singa nze kuba omuntu esasi ewange mm. omulambo mm. nkukanyuka mu geeti nebatakutwala walaba mhm. omulambo gwa binladin bagutwala abaamerika mhm. babalimba tebagusudde mu nyanja wayi mhm. baali badde bateka bomu america nti mutudiza omulambo gwa binladinweguli kakati kitegeeza nti ono omusajja amanyi security mukumi wa katumba wamala teyakubako n'omu yamanya nti bwamala nakubaaaaaaenforcement bakomyeo bakakasente katumba oliyabakubira essimu ti omusajja tafudde mulebe bamuyingiza muki ne badda era oyo omuserikale mugezi yali amanyi nti bajja kudda singa yakuba amasasi fa bagabala limu abiri diti katumba geti enforcement singa tubuuza mukitundu ekyo katumba mubamukwatira temulimu disach ya polisi mweri temulimu patrobandibadde bajja yes baga waliwo nemotoka ezayitawo nga katumba wamala aliruddawo naye gwe twali anti kyenkugambye mm. nti bwe batta kiggundu eyo highway tekwaliko bantu 30 minutes natwalimorokeitawo yes bali tebajja who control the traffic kyali kitegeke balina sente nyingi basobole okuwa omuntu nagamba owa traffic nti waliwo purezidenti ajjaawo muzikumeyani ani ayina <laughs> intelligensi ani abala ebintu ebyo nembagamba nti immediately after kagezid days kagezi looked for the president failed nebakikola kubagameiri nabiriga yanonya president naye namubulwa mugende mubuuze bagameire bagameire bwebamulonda okubeera gundi okuli akakiabaserikale be babamugjako hmm. nabeera nga talina abaserikale mhm. baali bakuuma jaji oba baali bakuuma muntu kakati ekyo ekimu ku bisajja ebiri eruzira hmm. ebya polisi tekijja hmm. nekimugamba tuwe miliyoni aga okukuuma yowa life ide bagamirire nabaga nti abange sina yadde ekikumi nazijjawa mhm. purivaya yowa gureve kyayamba bagemeire kulaba president toget security nayenga abasajja bali bajimuguza eh. naye nga ali entitled anti nga bamaze omumugjako era nakati bagamiire museveni alina omulimu gwayagala omuwa tebagala akumewa tewalaba okutana bwavuma bagemeri hmm. kakati nze nkugamba nti nze ndi kakati hmm, ekyo kitegedde the following day nga kagezi bamaze omumutta hmm. omukuganya akulira senkulu wa new vision kabushenga yagamba ati avulonchiti fund to help kagezi his children abasomeresa yeyabatwalayo nekaleeta obugalo sente zebakuŋŋanya zaddawa kyatambula the role of kabushenga was to change the debate from the killing of kagezi to something else baleete sente naye olunaku lumu bakasajja ako balikakwata <laughs> nebookya document emakerere bayisa ekizimbi omuli document mm. you know what kabushenga did mm-hmm. mu lupapula lwe kabushenga yagamba Chinese offer to reconstruct the building. This is not the issue. Ah, what if we get constructors and the new building is also burnt oyo kabushenga si bakwate kabushenga arisi kabushenga kabushenga abimanyi bino midia ebimanyi yeah, yeah. nenkugamba nakakulubyako nemukayola nemukaba emigo bul nemukalinyevu muntu nemukaba kamanyi mm. letmiteri mm. lukwat kagolo mm. kagolo niyofumawulire katumba wamala mwalaba emotoka ye yona bagisasidde amasasi egundi mwalaba emotoka yani eyakabwesi eyakagolo eriwa eyakagolo tetugirabangako kasejjako kakulubya nentweyoko kagamba motoka yakagolo yatomedde geeti yali yakiwempe negiyitamu emotoka esomera geeti eriwa abaana bakagolo beryafaana bakozeka baliwa akasajja kubali kwata kulubya mulimu omuwala bamuyita ziribagwa yabikola akolaga ne bacriminals mubukedde eh, yes era bukedde yabadde agamba katumba wamala nti katuma amala alonze kuba kati balina obuzibu mm. nti amasezi gamulemeddemu muki mumubiri mumubirisasrimu gategerekeka mm. naye akasajja ako akabukedde kakubi kagambye emundo ebisosonkala ebirabika birine mu mundo ezikuuma katumba wamala kulubya wabijje onakulbalikanyeza ku kizindaalo <laughs> <laughs> information ni akasajja kuko kuri yulu nakulumu neziriba gwanese bwa <laughs> bali ogera ababakozesa bagamba nti ebisosonkole ebyalabise ku mundu eyo hey. Eh. byebisosonkole ebyalabikira ku mundu yatakiggu yes why balina ak47 zezijja okumaliriza abasajja bali balina ak47 mm. gurupu eyakiggundu ye gurupu gyenawonyako nakyobe ye group yemu yabadde irumbi katumba wamala ate group ya kawesi yo ina ante gundi kawesi ya ama gundi ye je ina kawesi mumumanyi kawesi yagende mumbasa nayo gera ne chairman wa rukaida nga ina nga yagala bate ba kamuka sente nazilia era mukamba buli mm -hmm. nti mutunulire bwe bali batta gundi bwe bali batta kirumira mm. bamutana mukazi yes wa mobile money bwe bas gundi baba de bamutana mukazi muwalawo ya katumba amala katumba amala mm. bwe bali bata nagirinya mm. yafana musaji yes ne baba gamba nagirinya nagirinya nagirinya mm. mwali nti nti wali we kisajja ekyezo kujja wali si nagirinya nagirinya bali barwani yake zimbe na tete yugwa nagirinyagwa kirawa era batana musajja ne mukazi nemaka eri musajja ne mukazi thats why i tell my children ne bakazi bange sitambula nabo siyinza kusanga swenja ne mutwala anti mukitunulibaagala diversion edde ku mukazi nti kirumira kakati kambabuuzi muka kirumira yalagawa ah, bagamba waliwo omukungu wa gavumenti yamutwala mukakawesi yajewa sente ezizimba kalina negwa bwetyo enungi ennyo bajja batta nnyo ewange nnashiriki abakazi balinamu olukwe munsonaeranze buli lwendaba omukazi nga tandisa okutakanga muta mukazi wange oyo wa dp nagamba abaana be <laughs> ono tategedde bagala mugobe bamutte bagambe nti nze musse asola bamukazi wo a mutubuulire mukaka weesa kayina eyo gyazimbye ani agizimbye atakyadda nawaabwe atakyagala nagenda wabwegyebamuzaala ani afende ki eyatwala mukakirumiro bamutwala mukakirumiro era kirumiro yafa nomukazi katumba naye muwala we bamuse baba baga nemakerere bwe battaba mirindi omuwala bamutta baba bagala atensonedde kuki nti obadde oli mubakazi ah. bawoli gwe baba bakwata katugwe bwoba osuuziza ensolo yo ng'olina gitwalira mu motoka yokola otya anti kyenkubuulira nti bo bakyova daninze nti redipepa mugirabe redipepa waze katumba trump nga kyebagala okugandi katumba yabadde ayina meeting gyagendamu mhm. etali osolaized abakumi ba katumba wamala katonda yabayambe lwaki tebazze aa bakatuma amala bakodo ayina abakumi munana bwanaali emmere tajja bagulira ayagala kutambula nomu <laughs> ekyokubiri abo bakatumba abamala balina problem hmm. in psychology we have a theory that if you, you don't want to be assassinated mm. make yourself chip to assassinate kasumba amala kyeyakola naye ate katumba amala alina political value is a genu akyazitowa akyazitowa mm. two is a potential success of museveni mm. era bakugamba nedda katumba amala bagala kumutolwa transport no mubadde muwandika mawulire gamwe agaleri pepe ogobusiru katumba amala has been transferred to defense so if katumba amala has been transferred to defense why should those in transport plan to kill him you are stupid you are idiots okitegedde bagamba ntiwanekipepe embwa embwa zala ekipepe nini nfuna obuyiro nembuyola nekulubya <laughs> esota mutweringeyo hmm. ti these people hmm. babawa sente letasajo logicaly you have been publishing in newspapers hmm. that katumba amala is being removed from minister of transport to defense then why should somebody in transport kill him because has been offered bagamba ntino board eya Uganda Airlines eh. eyalya hey. e sente ezi